вървим от принципа от по-простото към по-сложното и по-точно от малката към по-голямата беда. Да поговорим за освежаването с направо на ново лаково покритие. Това ми се струва изцяло български патент, където много набързо върху автомобила се пръска на ново лаково покритие, което придава една свежест и наситеност на цвета му, но какво а, правите по време, обърнете внимание уплътненията на вратите, които при качествена бояджийска работа трябва да бъдат демонтирани също уплътненията на стъклата. Там ще има следи от лака. Огледайте внимателно детайлите под лака. Не трябва да има петънца. Виждал съм дори хербарализирани насекоми. Ако забележите нещо подобно, бъдете сигурни, че след месец-два лака ще започне да се лющи и да пада. Само още няколко неща. Огледайте добре стъклата за напукване, особено черното стъкло. Не пропускайте и фаровете и стоповете. Сега отиваме на сериозни дефекти, които ако забележим, не, изобщо не бива да правим покупка на тази кола. В крайна сметка, най-малкото, което е, никой не обича да го правят на шаран. И в допълнение на това, че автомобил с прикрити такива дефекти си е направо за рециклиране. Тук не става дума за обичайните дръскотини и ожувания по боята, дори и подбитости, което е нормално, а, струва пари да се възстанови, но в крайна сметка при по-голямата част от колите втора ръка, това е в границите на допустимото. С това стана въпрос за кола, претърпява сериозен удар, взета е на ниска цена, възстановена е на бързо с минимални средства и крайната цел естествено е печалба и пак печалба. Огледайте бавно всички разстояния между отделните детайли, например между предния капак и калника – и предна врата и тъй нататък не трябва да бъдат в различни норми. Ако има отклонения, това със сигурност е имало удар, доколко е бил сериозен е друг въпрос. Прегледайте подкалниците, ако има щупвания, кора под двигателя, ако липсва, това не е добър знак. Погледнете всички болтове и гайки, служащи за закрепване на предния капак, на калници, на багажник – на врати, ако има разлики в тях, в цвета им, или някои от тях липсват, тогава препоръчвам да се откажете от този автомобил. И това беше всичко от нас това видео с пожелание за успех и до нови срещи!